把草脱空居住的墙涂满红色。末日之后，谁会听心底的声音？我的身边。 世界在。 在呼喊，痛苦的声音。可是身边。